Ola, son Raquel Oitabén, artista de circo compostelana. Eh, estou hoxe aquí para apoiar o Festival de las Fest, eh, un festival eh, de arte de arte, arte urbana, arte plástica, feita por mulleres, eh, que tanto nos alegraría nesta cidade eh, ter esos murais na, nas, nos nosos edificios e nas nosas casas. Eh, nada, para eh, hai un crowdfunding eh, na páxina goteo.org así que animo vos a que apoyedes este festival eh, con ese crowdfunding eh, vémonos, vémonos nas rúas eh, por moitos anos máis Veña, de las fest!